Bonjour, bonjour, très cher humble téléspectateur, très cher internaute, et bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui, émission Docteur Kabé, frappe Makassi pour la maladie Makassi, émission All Wapi Docteur Atalisaka, expérience, Yamoussala All Wapi, le Lena Yekola Yango. Oui, oui, oui, oui, il est professionnel, généraliste na musala oyo wapi azosala kobikisa bato ye maladi nyonso tout sauf liwa abikisaka docteur kabe ozomona lelo ye na nzete na maboko oyo eza systeme nini okomi kotambola ntango liwasa bango zamba salungolu zamba na nguya en tant que grand maison Oyo eza baton de moise oyo bomonaki mai rouge ekekabwanaka wana baton yango wana yango maison ayina lokola ntango wana ezalaki mpo na mai rouge ekabwanaka bana ya israelien bana bakatisa biso lelo toyebi boye oyo na mboka oyaka Mayele ya batu esuki sikoyo ya nzambe nde nani? Docteur Kabe, Docteur Kabe de Moïse, ezalaki nzete, banzete wana yango nde omoni lelo tozolambela bato yango bazomela bazoyoka guérison guérison wana mikolo euti koleka ozalaki na marto Elelo eza na nzete epesi biso explication ya nzete likambo to ozalaki na mwana epe ensuite obitana na yo tobengaka yango kaka na nkombo ya temple de roi salomon pourquoi opesi yango nkombo ya temple de roi salomon nzambe asanu ngolu nzambe na nguya a ah, nzambe mokili ya nzambe ndeko marto wana ezalaki ngonga Eloko na yebisaka ba ndeko na ngai ebele senga nzambe apesa yo vision. Jamais de la vie lokola ba maladi oyo ezo boma lelo batu ebele mais okomona mutu penza amoni ke non ya esalva mais il faut okebela esika temple ezali esika yo omoni ke na tamboli na ngai olelo loba ebele lelo surtout nalobelaka mingi mpo na bamaladi incurable en général tala lokola ndeko na nga oyo mamboko yaki na mwana eza komutala liboma problème ya trouble mental eza basali grâce tala ndeko wana mpe lisusu ayaki na mwana azalaki na koma mpo na tumeur cérébrale alobiki papa na ngai natamboli Naza na ngai na esika ya kokende te. Nasala. Nyabola alobi boye, ya komela nzete ya mosa. Moïse, nzete oyo bomonaki katisaki mai ya rouge wana, yango nde batekele biso yango lisusu, yango nde tozolambela bato bazomela nde guérison. Bosepelaka mpo na mai ya rouge ekaponaka mpo na bana bana ya zelien bakatisa, mais sikoyo lelo Tala kaka nzete moko moko ndenge tala ndenge tosaleli miracle. Operation non chirurgicale. Na yango nayebisaka bato oye na ebembe zonga na yango koya nga na ebembe te yako nasekuse bibembe message ya lokuta mosala nyonso tout il faut témoignage nayebisaka bino koko eza télévision naza na temps moko te ya kobanda kodetaye bamaladi nalobelaka bino ke en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle nalobelaka maladi moko te oye sur place tokodetaille malembe malembe lokola bandeka insuffisance ya renal problème ya rein ebebi bosukisa biso sukisa ngai oza mwana mobali osukisa ngai oza mwana mwasi osukisi ngai ngai mpe nasukisi yo tosukisana mabe eza wapi oye osukisi ngai ngai mpe nasukisi sesa bandeko ya kolopati drepanocytose ou bien anémie ss mosala il faut témoignage soki eza te eza lokuta botuna biso ngai nasalaka mosala na témoignage molo ya pamba te yango nde nayebisi bino nzete ya moïse baton zala lokola mwana mobali toma Amoni Noe na mwasi na ye na bana na ye, abo banyama na zamba eloko eta mvula yango wana esepele. Yango nde tozo beta sete tolobi boye ba maladies incurables ezo sila tout type des hepatites ef, tout type de tibère ef, epilepsie maladie ya ndeke. Ba cancer eza ba maladie incurable, cote VIH eza te, diabète eza maladie cardiaque, vision flou, problème ya glaucome, tumeur cerebrale, cancer du col utérin, cancer du sang, cancer du col utérin, hein, cancer des os, cancer du genou. Tout type de tumeur eloko ezali omoni ba intestin e, nalobi ezwi problème osukisa ngai ndeko sukisa ngai ngai nasukisa yo sukisa ngai merci merci sukisa docteur kabe docteur kabe asukisa yo wana nazosenga yo osabone na chaîne na biso docteur kabe tv o partage o partage pour que baninga mpe bazwa yango ekosala bie makasi eh, nazosenga na bandeko ya régie babalasele biso élément ya batémoignage oyo wapi mosala kitoko dokte kabe azosala ndeko obasele biso ye sikoyo nde nazali awa bauti kosala examen na ntongo awa boye sucre ekomi normal 99 ça fait deux semaines na ndambu sikoyo nanu nakokisi troisième semaine nde nazokende nango ntango nayaki awa mokolo ya liboso nakomaki nazali kokoka meme kutu komata na escalier na marche pied eza libanda awa te mpo nakota awa Ya solo. Eh, avec le temps en coma. Alors après traitement de père Kabila, alors autrement déjà mwana akomi koloba akomi kosakana donc makambo tu ezongi likambo na ndenge ndenge azalaki. Ya solo papa. Ah oui. Est-ce que eza signe ya reconnaissance ere moto asali likambo malamu fo kotemoni mpo na baninga mosusu aza bandako na bana bana batimere cérébrale nakosi te ata di hôpitaux oyo nga nakenda mwana wana na baetat akoma meme wana nabika te mais lelo oyo kami abakisa docteur kabi yango mwana deja abiki toza na ye akata ndako nayebi kane prochaine mwana abanda classe mwana akokisa 4 ans deja nani oto tobandi oyo kabe mama senga oye kotekela docteur kabe bilamba to mituka to nini otekela eloko te ndenge osalisa nzoto na papa kabe mpo na mwana kimisana osala na tv nayoka asepeli na bino akende lobiko ezali tikala kende kozwa lobiko yango nayaki moraide oderangenga makasi na palpitation soki moraed namoni sava papa koswa lokola pilipili nazokoka te kutu papa akendeki nde ndako nabengi ye na butu wana papa zosus transport azongi aye kosala kotala nga mwana apesi nga kisa apesi nga kisa toka nazwaki guérison mpoaofoloba sembo soki omoni klete olobi klete mito namoni bolamu mpo nandimaki bolamu baninga na nga baya mpo bolamu eza esika tamboli baeglise bahopital mama estce eza mambo ya solo to ozobetaka lisolo bato bamona solo nakobuka yo otambola wapi loba nano okenda wapi nauti kutu matalima yo nazoya koluka papa mosika batambola tambola bazwa solution te message okopesa na bango par rapport ya expérience oyo outi kovivre pa docteur batango batambolisi basuka ya bapapakabe baya bapapakake platinum bakomoka solution soza epa docteur kabe nayaki na problème ya, ya rein mm. esikoyo nakomi namoni sava nakomi malamu problème ya rein ndenge nini oyebi nde niki ozalaki na problème ya rein mama nakotaki ekographie na cité verte bayebisi nga balobi aza na problème ya union mais ezobima na, na niveau ya rein mais ndenge nayelaki na ndenge nakomi changement ezali ya makasi oyaki ndenge nini changement yango na ndenge nini ntango nayaki libumu ezalaki ya kovimba Sikoyo libumu ezali ya kokita makasi. Ya solo mama. Eh. Ya kovimba sikoyo bando sala o ndenge nini ndenge ezali. Bando sala pasi moyen na li eza te na tombola ta bidon eza te na sala musala moko eza tata komata ngomba na koki komata te. Ya solo. Ema. Mais sikoyo kasi. Sikoyo nazo mata ngomba, nazo tombola bidon. Bongo sikoyo komela no ya kisi na koyoka malamu esali mikolo boni? Esali neti sanza moko. Nde nayoki bien. Est ce que mama eza ya solo ke ozo tambola ozo mema kilo ndenge ozo loba? Nazo tambola nga moko, nazo koka ko tombola bidon ya 5 litre mais nakoki ko tombola yango te. Nakokaki pe kolia te na libumu nazalaki na yango. Na kolia nionso ezalaki pasi. Mais sikoyo okomi olia? Likolo nakomi olia bien. Normal? Normal. oyo eleki na kati ya nzoto na ngai yango nazo témoigne ya solo mama mpona ya kozwa traitement nazoyokaka mpasi mingi na ba donc ba banodile ezalaki na nga na kati ya nzoto donc edire mwa mikolo ebele esalanga mpasi makasi douleur na kati ya kolone pasi penza makasi pea na bambuma ya solo siko ntongo okomi awa epa docteur kabe ayebisi yo ke eza nini alobi na nga kaka ke nazwa kisi eh, nakoyoka malamu alors apesi ngai mpe traitement kaka ngonga oyo alese meme nayoki te donc eh, badouleur wana esali neti boebine sikoyo docteur alobi eza maladi nini merci ati ye nde lelo ngai na ye lelo nayebi ye te ye mpe ayebi ngai te donc ngai na ye nde koluka nde lobiko Bonjour maman. Bonjour papa. Ndenge ngai awa natalaki na televizio namoni docteur kabe asali publicité mpo na maladi oyo ya trouble mental ngai naza na mwana na ngai abeli trouble mental depuis 14 ans sikoyo ndenge aza boye aza na 34 ans mais na ye namoni kaka docteur kabe na televizio nayoki nga nayoki mbala moko na miyeli nga moko te epa docteur kabe na kabambarao 59 ere na ye na vivre yango na ye kaka traitement na ye namoni mwana ngai azo normal mwana azongi normal na ndenge nini liboso azalaki ndenge nini mpo akoma normalmatala bavitre na ngai nyonso eza ya kopasuka na bandi Scotch, ba vitre ya ba ya ba fenetre ya ndaku eza ya kopasuka na bambi scotch mais sikoyo kaka nde nga na yaki pona docteur kabend azalaki na kondima lokola na moni abimi na television na lobi te mikolo nionso abimaka alobaka ba malade mosusu mais alobaka trouble mental te alobaka ba epilepsie na misusu lelo na yoki Ya solo. 2013 na kendaki Inde. 2014 na kendaki Inde. Amelaka kisi ya mikolo nyonso mikolo nyonso mikolo nyonso. Me azo pasola bino calme eza te. Me ndenge toza boye calme eza. Yo nanu loba nanu osali na ye mikolo boni awa epa docteur Ndomo. Epa docteur kabe nanu akokisi ye mwa pe te. Ye mwa nanu akoki te. Baoyo baza na bana bazo bela maladi ya mwana na ngai nazo bete se pole ya mwana na ngai. Bazala na kondima ya Nzambe baya miracles ya Nzambe ezosala. Kombo na ngai Emilien Mbabaye awa naza na hopital ya docteur Kabe. Eloko ememi ngai awa mpona pasi nazalaki na yango ya sukali eumeli bazoloba sukali esilaka te ye kopesa ngai na pota pota bazoloba na koriske nasepela na yango ti liwa Bon, tango na landi na television na moni docteur Kabe ngai moko na yebi force ya bato na ndenge namonaki ye nalobi a ah, oyo akosukisa bato balobaka ke ti liwa nakozala na mpota bon tomoni alobi akoatake sukali po sukali nde ezo sala po te sila te bon alors na ye tosololi et c'est ainsi que lelo na tongo natala sucre eza na sang natalaka yango chaque jour chaque jour mais lelo namoni sang nalobi otali sucre eza na 100 papa 100 mg par bongo ntango otalaka yango ezalaka nao ndenge nini mosu mokolo mosusu ezalaki na ba 200 205 il n'y a pas longtemps tango na mikolo na yaki awa siko wana ozalaka omela nini bainsuline ou bien bacomprime banda omela bacomprime chaque jour chaque jour matin soir mais ezomata ezokoma ti ba 200 ba 200 eye komata ntango nakataki yango mpo nalobi fo nakende esika bakosilisa yango mpo wana ezalaka bakalma ya solo mm. ebongo sikoyo ntango yo okomi awa olobi sukali no ekomi 100 ekomi 100 ndenge nini osali bambula boni na traitement epa docteur kabe awa nasali deux, deux semaines au troisième semaine. Yes. Mm. Ya solo. contrôle témoignage nde ngai moko motu nazoloba ya solo okata kisi ya mondele wana ya bacomprime okata yango me nakata te ndenge nini nayebisi yo ke napota natali ndenge ekomi ekomi kosesekatrize ya solo awa toza pa docteur kabe nayaki mpona traitement traitement nini mama bon nazalaki na malade ya cancer sikoyo na hôpital kuna bakoki yango te papa kabe ayambi nga abandi kopesa nga kisi sikoyo antuka kimia ekoti mama kanser yango ozotanga eza kanser nini ezoyebana te ezali nini bakota na kati ya libumu kota na kati ya libumu balobi eza kanser yango ezali na kati ya matrice etungisi yo bongo panda combien de jour mama inane kutu ekokaki te ya solo Ake neti moto akokufa mais sikoyo antuka nga moko mpenza longi nakosentir ke sapaememi yo awa epa docteur kabe eloko ememi awa papa infection antuka esali nga deux ans mobimba na souffri na infection natamboli na lopitali ebele nazwi ya monganga nazozwa traitement monganga solution eza te ya solo mama ya solo papa infection ngo esalaka ndenge nini oyebi nde nini infection wana esalanga papa bango parite moko ebimanga na nzoto yoki mpasi ya solo ya solo papa sikoyo ntango okomi awa epa docteur kabe nini esalemeli antuka nakomi epa docteur kabe kisi premier kisi kaka ya liboso nazwi nazwi pompe ya liboso ya mibale antuka antuka nazwi solution solution yango na ndenge nini yo soki otambola te otikala ozwa traitement ya kisi wana te oyekaka mbaa moi pa docteur kabi papa oyo oh, natambolaki natambolaki banda desa mbongo mpe ekendaki ngai ebele ela ye pa docteur kabe kisi oyo nazwi nayebisi yo tozo comprendre te nini yango esalemeli yo awa ezali kokosa nde obanda okosa bato neti oza na maladi bakosa bango te eke namoni sikoyo sava par rapport nde nayaki vraimen bomoni te nabalaki kotambola siko nyonso wana esalemi kaka lelo to ndenge lelo kaka nde oyaki na image wana baizwami kaka lelo kotambola mpe mpe kaka lelo wana eh, mama oyo eza baaventire kisasa te mama mama kisasa makamboopesa bango mbongo yango bakasi yango wana mpo ndenge opesaka témoignage oyo okozala mpe olie kaka no mama ya solo mpe a toza wapi komola nga kamanda chambre je suis pasteur responsable de l'église Cité des Riches. sur la commune de Kitambo, 15 avenue Royale, Kinshasa, RDC. Alors, toi, la commune à Kinshasa, exactement, commune à Kinshasa, vers Lingwala, na Kabamba, et pas un docteur KB, na contact là, d'abord en tant que pasteur, euh, Nzamba Salaraba Nengebele. Dieu a dans plusieurs manières même la bible cela était dit naye kotatola makambo oyo esalami awa ya mwasi na nga aza na namibie azalaki na maladi grave bandeko bayoka baintestin cancer d'intestin batamboli presque monde entier solabi monde entier cela veut dire bakomi paris bake états-unis bake baangleterre ça fait deux ans exactement presque tokomi 2022 3 ans donc kobela badepense énorme tokosomba ata mapango ata 5 dabo ekimisa petit mhm. ekondisa ye moto azosala ata du salaire mposa mokili esili donc kokondisa kobebisama nzoto apeti ekima ezoronge ye mpenza ezolia ye docteur kaba voyage na ye te abaninga na biro na ye na kinshasa awa mwasi moto amoni ye na bachaîne internationale ka ndenge apesaka banimero na ye azwi nimero na ye nde abengi nga kobenga ngai nde nga mpe naya awa naya awa lokola je kana maseki tokutani na ye na explike ke docteur tala mwasi azobela bakiste bakiste bainterese esali cancer ndenge aza boye libumu mpenza awa moyen te donc ko douleur atroce soki ebandi oko azokata motema lelo na minute oyo me toye awa docteur adeplace te bapesi nga bakisi na ye kaka bakisi naye apesi totindi yango ekomi abandi komela yango abandi komela mundele tozozela resultat ba priere mpe tozosala nzambe asala maniere ebele ata ozoya na hopital ifo tika priere te très important deja nekisi la priere ah, la priere c'est le médecin blanc mundele akokosa te epuis ngai nakokosa te Je peux donner mon numéro, place d'avanda même na adresse. Donc mundele abenga lobi oza guéri parce que na makila na yo eloko moko eza te. Eza que toyaki à par la foi. Par la foi, eza relation te apesaka mpe mbongo te je peux pas engager une, une vie comme ça la télé nasala propagande na ye donc eza témoignage ya moto aoki malamu nde nazopesa epa bato surtout surtout que je suis pasteur docteur apesi nga sans fra moko te naye kutu nde na mama aboti nga susu donc guérison epesi ese multiplie na famille baeko ekei donc namemeli yesu mama aboti nga soigne lisusu mpe ya kobika naza ya kondima alors bino moko bomoni totali biso moko na miso Toteka be na nyoso tozo mona ozo bikisa bato boye liloba na yo ya suki eza nini mpona koyebisa ba telespectateur bango nyonso bazolanda biso epa poso na bamba nzete na mai ya mere mere nakobeta yango na zoto ya bato Nzete wana oyo mer rouge ekale kabolaka wana yango nde kozala na zoti ya bato yango nde bomonike eza eza makasi eloko nyonso ezala na signification na yango baton de moïse ezalaki guérison baton de moïse wana ezalaki na démonstration Tala bato ndenge bazolaka malamu mpo na banzete. Nzete nyonso tu eza baton de Moïse. Quelque soit nzete eza na lopango na yo eza baton de Moïse. Ole na beta yango na baye akobeta na nzoto ya donc nanga journaliste zwa mpe nze zwa mpe baton Ezalaki nzete nzete wana nde temple azoloba makasi bozoyoka aza fort aza très fort eloko mosusu ezalaka te emonaka parce que namoni nzambe atiki biloko mosusu na moto mais guérison totale nzete yango banto de liese Bato moko na sasi te na kangi yango ezalaki tango imoso azalaki nango na maboko wana ezalaki nini ezalaki guérison mieux bino mpe bomoni guérison ya nzete wana mpe lisusu oyo moïse akataki aka nani oyo abetaki na mai ya mai rouge oyo ekabolaki mpe mai yango mpe tala mpe batémoignage yango wana tisa bameza wapi bandeko na ngai mais ngai nazo précise batonde moïse zete wana yango nde tozolabela bato bazomela nde guérison totale nzambe apambola moyonzi mobimba apambola mboka na ngai parceke mpo na ntango nyonso eloko eza te totya nzambe liboso biso toza nsima erni discale Alcohls, ba biloko ya mike mike. Ekomi bongo nde ndeko na ngai ekomi ya nzete na maboko. Temple eza esika ya mayele ya bato esuki. Ndenge nayoki ndeko na ngai moko abengi maison. Est-ce que temple totamboli tomoni eloko te eske soki toye ndeko eloko eza te koyela eske te temple eza foi kondima na yo kobikisa yo Bozwa ye bokende na ye bisika batu nionso bakufa baza na morgue tomona ye na c'est ça ngai nazo betela se te ya ba maladie soki mutu asi akufi asala craye wana eza makambo ya nzambe pratique na ye ntambola olobi boye soki oza mal vie nzoto na eza bien vraiment oza bonne sante te makambo ezo complique kutana na grand maison Vraiment pona mituna na bino ezalaka songe songe mais ntango na nzambe ezali bitumba na bango mais eloko eza te biso totyaka nzambe liboso eloko eza te oza na problème spirituel eloko eza te mbasu e liboma eza babiloko ya mike mike nalobi baproblème compliqué benga biso kokutana depuis tobanda bapratique ti lelo namoni moto akosukisaka azaka depuis tobanda pratique soki eza sante sukisa nga soki moto akufi mpo na ngai yango eza bazali mpo na nga mpo na nini bakenda bazali paske boliwa eza merci merci balandi na biso ya émission frappe makasi ya docteur kabe bino bopesi biso temps ya kolanda biso tika ete nzambe na lola mpambola bino bino moko bozomona na miso Lolenge Docteur Kabe azolakisa ki professionnalisme na ye. Alors Docteur Kabe, adresse ya l'hôpital eza Adresse ya Temple de Roi Salomon, toza na Kababa numéro 59, croisement de Kassa au Kassé Kababa. Et puis, référence eza na station, en diagonale de la station. Et puis, na Brazzaville, Banda bazali na ceinture moko ya danger, tomoni esika nini ekosuka. Totala na lutte contre l'eau. ezokende boye ti 2014 tokomi na suka ya émission na biso eza bitumba tokomi na suka mpo na foi donc te kozolola ti na 2004 mpona foi na kozali kokobaka tokomi na sukabalandi ya émission docteur bino bato bopesi biso ntango ya kolanda biso tika ete nzambe na lola apambola biso yo moto otiki ntango na yo mpo na kolanda biso ezali mpamba te sunga mpe ndeko aza pembeni ozomona aza na maladi Quel que soit sorte nioso ya maladi chez Docteur Kabe azo bikisa azo kangola yango. Alors n'oubliez pas vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube Docteur Kabe page Facebook Docteur Kabe TV. Alors biso na bino nayebi ke tokokutana mbala nsima soki yesu aye te ngai nabengami na nkombo ya votre humble serviteur joel tibo na régie tozali na oyo tozobeka barlodo papa fabrice eza kado na ndako nakosani te kopesa mama nikole mbote na bana nyonso masere na baye nyonso bazolanda biso de partout dans le monde otika nzambe na biso apambola bino merci beaucoup on se retrouve à la prochaine merci Thank you.